8.30 partenza per il cammino seguitemi primo che vedo lo filmiamo buenos dias amigos non è proprio male dai fa freddo freddo bestia ma sabato domenica moriremo di caldo un bel boschetto di bambù sì di bambù dai che cazzo stai dicendo di eucalipti volevo dire infatti senti che profumino ah, meraviglioso di eucalipto vabbè giusto per farvi vedere che l'Alizia verde non manca due caprette Meh. Meh. lampi le panoce e raccogliere una pannocchia fresca e dentarla 30 anni che non facevo sempre avere emozioni ponte e area di sosta siamo a tre quarti della strada mancano 4-5 km meno di un'oretta e siamo in un bel boschetto strada asfaltata che è un po' una rottura però comoda abbiamo fatto un po' di sterrato e qua un bel boschetto tutto bene tutto bene tutto buono Qui abbiamo il famoso ponte che tutti inquadrano, che siamo quasi all'arrivo. La rapide sotto il ponte di fianco al fiume molto bello e via! Salve a tutti! Unica cosa che merita di vedere qua a Negreira, primo step, prima fermata del cammino, è l'arco antico qua della città. Parchetto qua. Nada más. I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here. Molto buone, due ciliegine, due ciliegine a fine agosto, ormai primi settembre, buone perché gigan, gigantesche. It's so beautiful, you and me, we meant to be.